Стой, погоди, не уходи, жить без тебя я не могу. Сразу тебя я полюбил, замуж тебя я возьму. Ты посмотри, как я хорош, лучше меня не найдешь. Ты посмотри, как я хорош, лучше меня не найдешь. Деньги есть? Что, что? Деньги есть? Есть, есть. coisas que amei еще что? А доллар есть? Есть, есть. У тебя много их. Хватит нам на двоих. Если есть, выйду я. Ах ты, козочка моя. У тебя много их. Хватит нам на двоих. Доллар есть, выйду я. Ах ты, козочка моя. Стой, погоди, не уходи, только тебя я полюбил. Сердце мое, счастье мое, жить без тебя я не могу. Будем с тобой славно жить, гости ходи, деньги копить. Будем с тобой славно жить, гости ходи, деньги копить. Деньги есть? Что-что? А евро есть? А есть, есть! У тебя много есть. Хватит нам на двоих. Если есть, выйду я. Ах ты, козочка моя. У тебя хватит нам на двоих.